Pô, vou quebrar essas areias aqui, velho, porque eu não. ah, ah, não! Porra é essa? Aqui é bombado, mano, ele apagou muito rápido. Véio. Não, mamaco! Mamaco, filho da puta! Olha é o Sandro aí, ó, o Sandro clássico aí, ó. porra, deixa eu. Eu tô sentindo que eu tô meio.